assalomu alaykum bugun takoy sentrskiy bolalar emas musulmon bolalarni moshinasiga obzor qilamiz bismillah boshladik musulmon bolalar 100 foizli tonirovkani ahli ayolini nomahramlarni nigohidan saqlash uchun qo'yishadi odamlardan berkitib allohga xush kelmaydigan ishlarni qilish uchun emas tonirovkasi bo'lmasachi deyapsiz a mana unaqa pardasi bo'ladi musulmon bolalarni moshinasida eng kamida ikkita joy namoz bo'ladi biri o'zi uchun ikkinchisi do'stini ham ibodatga chaqirish uchun musulmon bolalar jaraq jaraq pullarini mashinasini qayergadir qo'yib instagramda istoriyaga joylab maqtanishmaydi ularni haqiqiy boyligi miskinlarni hamyonida yoki ehson qutisida bo'ladi musulmon bolalarni mashinasida balo qazodan asraydi deb osilgan har xil tumor ko'zmunchoqlar emas har doim bizni saqlaydigan alloh taologa hamd aytish uchun tasbeh ilinadi musulmon bolalar mashinasiga nomahram ayollarni yolg'iz chiqarishmaydi bordiyu bunga majbur bo'lishsa mana bu oynani bunaqa yoki mana bunaqa qilib qo'yishadi musulmon bolalar payg'ambarimiz alayhissalomga bo'lgan muhabbatlarini oyoqni ham ostida turadigan kerak bo'lsa qushlar ham har narsa qilib ketadigan yerga eng yaqin bo'lgan nomerda emas allohga eng yaqin bo'lgan qalbida saqlashadi jannat